Monsignor Jerry at mga kapatid na pari, <clears throat> mga pinuno ng pamahalaan at mga inamahal kong kapatid kay Kristo. Kahapon po ay pinagpiesta ng Makati ang dalawang pangunahing apostoles, San Pedro at saka San Pablo. Kahapon din ho ay pinagdiwang ng buong Makati ang birthday ni Monsignor Jerry. Ngayon ho, susunod na araw, ay pinagdiriwang natin yung ina ng mga apostoles. At dito sa Makati ay Birhen de la Rosa ang tawag sa kanya. Ang rosa ay rose. Ang rose, ang rose ay pangunahin sa lahat ng bulaklak sapagkat siya ang pinakamabango, siya ang pinakamaganda, at siya rin yung pinakamalambot. Maganda yung orchid, pero walang bango. Maganda yung lily, pero matigas. Ang rosas ay mabango, malambot, at higit sa lahat, maganda. Kasi kapag naalala po natin ang maganda, nasasabi natin, salamat sa Diyos. Kapag nakita mong maganda ka, pero ang sabi mo sa sarili mo ay, ganda ko talaga, hindi tunay na maganda yon. Sapagkat ang tunay na kagandahan ay kumikilala na ang kagandahan ay galing sa Diyos. Ang rosas ay mabango. Kaya ginagawang pabango. Yung rose oil ay isa sa mga pinakamamahaling fragrance na mabibili natin. At higit sa lahat, ang petals ng rose ay kasing lambot ng silk. Yung silk ay galing sa kukun pero gawa ng tao. Pero yung lambot ng rosas ay inihahambing sa lambot ng pisngi o lambot ng balat. Sapagkat kapag sinabing kasing lambot ng rosas, ibig sabihin maganda, mabango, malambot. Subalit, meron din hong panganib ang pagpaparangal sa Virgen de la Rosa. Mayroon din pong tukso na nakaumang sa atin habang pinararangalan natin ang Virgen de la Rosa. Bakit? Kapag tayo nakakita ng maganda, naalala natin ang Diyos. Pero kapag nakakita ka ng pangit, dapat maalala mo pa rin ang Diyos. Sapagkat hindi lahat ng maganda ay naghahatid sa Diyos. At hindi lahat ng pangit ay naglalayo sa Diyos. Mayroong mga taong maganda ang mukha. Mayroong mga, kata, mga pangyayari na magandang tingnan. Meron tayo mga tagumpay. Pero hindi lahat ng tagumpay ay nagdadala sa langit. Kasi kapag yung ganda mo ay nagpayabang sa iyo, iba ang pupuntahan mo. Kapag yung ganda mo ay naghatid sa iyo pang maging judgmental, ibang pupuntahan mo. Kapag yung ganda mo ay ginamit mo para mamintas o kaya ay magtawa o kaya ay yurakan yung mga hindi kasing ganda mo, hindi makalangit yung ganong ugali. Habang tayo nagpaparangal sa magandang birhen, huwag ninyong kalilimutan, ang Diyos ay nasa pangit din. Sa katunayan, sa Kalbaryo, ang sabi ni Propeta Isaías ay mukha na siyang uod, hindi na siya mukhang tao. He looked like a worm. He did not look like a man anymore. But in the ugliness of the cross, we are able to see the power, the beauty of God. Bukas, pagkatapos ng fiesta, di na natin pwedeng tingnan palagi ang maganda. Bukas, parangalan natin ang Virgen de la Rosa sa paghahanap sa mga pangit ng lipunan, sa mga paghahanap sa mga pangit sa mukha, sa paghahanap sa mga pangit na pangyayari, at kung meron kang matibay na pananampalataya, makikita mo ang mukha ng Diyos sa kabila ng kapangitan, sapagkat sa kabila ng kapangitan, nakikita mo na gustong iligtas ng Diyos ang pangit na ito. Sapagkat ang lahat ng pangit na hawakan ng Diyos ay nagbabagong anyo. Mabango ang rosas at salamat sa mabango at kapag mabango, naalala natin ang Diyos. Pero huwag nating iwasan ang mabaho. Mabango ba ang bilangguan? Mabango ba ang bilibid? Gusto niyo ba yung amoy ng ospital? Alam ba ninyo ang amoy ng pusali na nahaluan ng dugo ng dating drug addict na binaril sa tabi ng bangketa? Yung dugo ng tao, nahahalo sa kusali, sa bangketa. Mabaho. Pero naroroon si Jesus. Mabaho yung ospital. Kasi maraming may sugat. At totoo, may mikrobyo at virus. Pero naroon ang birhen. Meron bang mabangong basurahan? Meron bang basurerong bata na mabango, na malinis. Pero si Jesus yun. Yung batang nagbubungkal ng pinagtirhan natin. Yung batang nagbebenta ng plastic mula sa basura natin. Yung EJK, kapatid natin. Naroroon si Jesus. Salamat sa mga mababangong pangyayari sa ating buhay. Subalit sana patatagin ng Diyos ang ating pananampalataya na kapag nakaamoy tayo ng mabaho, ay maalala pa rin natin na ito ang baho ng ating pagkatao na gustong iligtas ni Jesus. Ito yung baho ng ating kasalanan na gustong linisin ni Jesus. At hindi tayo maaaring patuloy na umiwas sa mabaho at umiwas sa pangit sapagkat si Jesus ay nagpunta hindi para sa mga gaganda, hindi para sa mga mababango. Si Jesus ay nagpunta para sa mga makasalanang mababaho at para sa mga makasalanang pangit na hindi pinapansin ng ating lipunan. Ang rosas ay malambot. Kasing lambot siguro ng kamang inuuwian natin. Pero ang krus ay hindi malambot. Matigas. At iniligtas tayo ng Panginoon hindi sa pamamagitan ng paghiga sa malambot, hindi sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng malambot na buhay. Ililigtas tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng tigas ng krus, sa pamamagitan ng gaspang ng krus. Salamat kung mayroong malambot pero kung merong problemang ang tigas-tigas na ayaw malusaw, kung meron tayong pangyayari pinagdadaanan sa ating buhay na ang tigas-tigas at ang bigat-bigat at parang nagdududa na tayo, mahal pa ba ako ng Diyos? Sana makita natin ang mukha ng Diyos hindi lamang sa malalambot na pisngi o malalambot na bulaklak. Makita pa rin natin ang pagmamahal ng Diyos sa matigas na problemang ayaw iwanan, makita natin ang pagmamahal ng Diyos sa mabigat na krus na ayaw tayong iwanan. Sana makita natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung malambot, salamat sa Diyos. Kung matigas at mabigat, salamat pa rin sa Diyos. Ang Virgen de la Rosa ay paanyaya sa atin Kapag binigyan ka ng maganda, alalahanin mo siya. Kapag binigyan ka ng mabango, alalahanin mo ang bango niya. Kapag binigyan ka ng ginhawa at lambot, magpasalamat ka. Subalit, huwag sanang maging tukso. Sana, kapag dumating yung pagkakataong pangit ang kaharap natin, makilala mo pa rin si Jesus at makilala mo pa rin ang ina. Sana kapag dumating na mabaho na lang ang naamoy ko, matigatig ang ating konsensya, at kumilos tayo ng nararapat upang ang baho ng kasalanan, ang baho ng karahasan, ang baho ng pagmumura, ang baho ng sama ng loob, ang baho ng paghihiganti ay harapin natin sa pamamagitan ng tapang ng Diyos. At kung sakaling kayo binigyan ng malambot na buhay at ginhawal sa buhay, huwag ninyong kalilimutan ang mga taong nakahiga sa malamig na bato. Huwag nating kalilimutan ang mga taong mabigat ang pinapasan, hindi lamang matigas. Sapagkat yung nagpapasan ng mabigat yung humihiga sa matigas, sila ay si Jesus din. At sila ay anak din ng Birhen de la Rosa. Bukas, tapos na ang fiesta. Hanapin naman natin ang Birhen sa mga pangit, sa mga mababaho, sa mga matitigas, na ayaw magbago, sa mga mabibigat na pasanin na kailangan nating dalhin at kung paano natin siya natagpuan sa Virgen de la Rosa. Sana magtagpuan natin ang mukha ni Jesus sa mga matigas, mabigat, sa mabaho at pangit sapagkat ang Diyos ay naparito para sa kanila.